ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የማዩ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን ብትጫኗት እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነባሮች share፣ like ስለምታደርጉና ስለምታበረታቱኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ስለ ፓስፖርት እድሳት ነው ማለት ነው። በተለይ በኩዌት ሀገር ላላችሁ ሰዎች ፓስፖርት እንዴት ማሳደስ እንዳለብን የተወሰነ ነገር እላችኋለሁ ማለት ነው። በብዛት ብዙ ጊዜ ልጆች ይሸወዳሉ ፓስፖርታቸውን ሲያሳድሱ። እንግዲህ ፓስፖርት ለማሳደስ ብዙ ጊዜ የምንሄደው ጀብርያ ነው ማለት ነው። ጀብርያ ያው የኛ ቢሮ ጀብርያ ነው፣ እዛ ነው የምንሄደው። ግን ብዙ ልጆች አይቻለሁኝ፣ በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስከፍሏቸው እኔ በትናንትናው ቀን ለማሳደስ ሄጄ ነበር ማለት ነው። ግን TikTok ላይ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲናገር ሰማው ማለት ነው። እና ፈንቶስ እንግዲህ ኩዌት ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ፈንቶስ ያው ሰፈሩ ስም ነው። እዛ አነስ ባለ ዋጋ እንደሚያድሱ እና ቶሎም እንደሚመጣ ምናምን ሲናገር ነበረ። ሌላ ቦታ ላይ ግን በብዛት ብዙ ልጆች በጣም ብዙ ወጪ ነው የሚያስወጣቸው እና ስለዚህ ያው ጀብርያ ሄጄ ነበር ማለት ነው። ጀብርያ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሲሄድ ቦታውን ሊያቅልኝ አልቻለም። ይዞኝ ሄደው መኪና ማለት ነው። ግን ያው ሊኮሽን ከፌስቡክ ላይ ነበር የወሰድሁትኝ እና እዛ ቦታው ላይ ያደርሰኛል። ግን የሚያደርሰኝ አንድ የህንዶች ቢሮ ነበረ፣ ህንዶች የሚያሳድሱበት። እስቲ ቆይ ልጠይቃቸው ብዬ ከመኪና ላይ ወረድ ብዬ ወደ እነሱ ጋር ጎራ ብዬ ነበረ። በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ በጣም ብዙ ሰው ነበረ። ከዛ ከብዛቱም በላይ ቦታው በጣም የሆነ አያምር፣ ብቻ ደስ አይልም እና የእኛን ደግሞ ቀጥዬ እነግራችኋለሁኝ። እና ግን ሳጥላለው እንትን ማለት የውሸቴን አይደለም የምር ነው። የሆነ እኛ ጋር ድንኳን ለለቅሶ የተጣለ ድንኳን ነው የሚመስለው እንትኑ ሰዎቹ ምናምን የሚያርፉበት ማለት ነው እስከሚታደስላቸው ማለት እስከሚታደስላቸው ሳይሆን ወረፋ የሚጠብቁበት ቦታ ማለት ነው። እኛ ልክ ኢትዮጵያ ላይ ለለቅሶ ቤት የታደ ምንድን ነው የተጣለ ድንኳን ነው የሚመስለው። እንደዛ ነው መቀመጫቸውም <laughs> ደስ አይልም ነበር እና ምን ወሰደሽ እንዳትሉኝ፣ ግን location ኑ እዛ ስለሚያደርሰኝ ምናልባት ድንገት አንድ ላይ የሆነው <laughs> ከሆነ ብዬ ነው ለመጀመሪያም ጊዜ ስለሆነ ከዛ በዛ መንገድ ሄጄ ቆሜ ባለበት የሆነ ጥል ተነስቶ ቦክስ ተጀመረ ማለት ነው። እና በጣም ነው ያዘንሁትኝ ከሰው ብዛት ከቦታው ማስጠላት ጭራሽም ልክ ያው አገራችን እንደ ማለት አገራችን ሳይሆን ሁሉም በሀገሩ መቼም ይጣላል ይቧቅሳል። ግን በዚህ ደረጃ ሰው ሀገር ላይም አለ ብዬ አላስብም ነበር እና እነሱም ቦክሳቸውን ሲጨርሱ ድረስ ጠብቄ ጠየኳቸው ማለት ነው። እና የእናንተ እዚህ አይደለም በማለት ሲመልሱልኝ ወደ ውጭ ወጥቼ ትንሽ ለመፈለግ ሞከርኩኝ ግን የሚገርማችሁ ነገር እዛው አጠገብ ላጠገብ ነበረ፣ ግን እኔ <laughs> አንድ መረጃ ስለነበረ በቃ እዛ ማሳደሱን ትቼ ወደ ፍንቱስ መሄድ ፈለግኩ ማለት ነው። ፍንቱስ በጣም ሩቅ ነው ከጀብርያ ፍንቱስ ርቀት አለው። ግን በሄድ ይሻለኛል ብዬ እስኪ በቲክቶክ ላይ ያየሁት ነገር ምን ያህል እውነት ነው፣ እስኪ ቦታው ላይ ሄጅልኝ ብዬ ወደ ፍንቱስ አመራሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጀብርያ የህንዶች እና የኛ የመስሪዎች አጠገብ ላጠገብ ነው ግን በሩን ያላገኘሁት የነበረው ግን እንደዛም ሆኖ ደስተኛ ነኝ ያለማግኘት። ምክንያቱም የቲክቶክ ላይ ያየሁት መረጃ ምን ያህል እውነት መሆኑን ማየት ፈልግ ነበረ ፈንቶስ ሄጄ፣ ግን ርቀትን ቢኖረው ጉዞዬን ወደ ፈንቶስ አደረግኩ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እና ያው ፈንቶስ ላይ search አድርጌ ያገኘሁት location ቶሎ ነው ያደረሰኝ ማለት ቶሎ ስላችሁ ማለት ቦታው አልጠፋብኝም መንገዱ ርቀት ቢኖረውም ግን ቦታው አልጠፋብኝም። እዛ ገባሁ ማለት ነው። ስገባ ልክ በር ላይ ደስ አለኝ። ኢትዮጵያ የሚልም ቃል <laughs> በአማርኛ ተጽፎ ሳይ ባንዲራ የተሰቅሎ ሳይ በጣም ደስ አለኝ። ይሄን ሁሉ ስላችሁ ግን መጨረሻ ላይ መረጃው ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ እና ወደ ውስጥ አመራን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስናመራ በስማም ያለው ደስ የሚል መንፈስ የሆነ እንዴት ልበላችሁ፣ ልክ እንደ ሀገራችን ዛፎች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ ልክ የምትቀመጡበት ማረፊያ ምናምን ውጭ ላይ እንደዚህ ቡና ሻይ ለማለት ከፈልጋችሁ ቁጭ የምትሉበት ምናምን ወንበሮች፣ ከዛ ብቻ ሳሮች ምናምን በጣም ነው የሚያምሩትኝ መካከል ላይ ማለት ነው ከጎንና ጎን ላይ እንትንም ቢሆን መንገድ ቢሆንም ግን መካከል ላይ ደስ የሚል ነገር አለው። ከዛ ቀጥለን ያው ወደ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ በፊት ለፊታችን ላይ ያገኘነው እንትን የአብይን ፎቶ እና ቀጣይ ደግሞ የሴቶች ምንድን ነው የሴቶች ብቻ ይሁን ታውቃታላችሁ፣ ስሟ ጠፍቶብኝ ነው እና <laughs> ቆንጅየዋ ሴት ማለት ነው። የሁለቱም ፎቶ ተሰቅሏል። እንደዛው ስገባም ደስ አለኝ እውነት ከዛ ውስጥ ስንገባ በስማም ያለው መረጋጋት ያለው መንፈስ መቀመጫው እንዴት እንደሚያምር የራሴ ስለሆነ እያሞገስኩት አይደለም። ቀጣይ ላይ ምናልባት ስቀበል ሄጄ ልቀርጽላችሁ እችላለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። በስማም መቀመጫው፣ የሰዎቹ ትትና እና እሱን እሱን ሳይ በስማም እንዴት ውስጤ እንደረካ ወይኔ በቃ ታድዬ ነው ያልሁትኝ። ምክንያቱም እዛ ከህንዶቹ ጋር ያለውን ቦታው ከቦታው በላይ ደግሞ የነሱ ቦክስ ምናምን መጠራት መንጫጫት ምናምን እሱን ሁሉ አይቼ እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ያለው እርጋታ፣ ሲቀጥል ደግሞ ብዙ ሰው የለም እና ብቻ መቀመጫው ራሱ እንዴት እንደሚያምር እና የክብር የክብር እንግዶች ሲመጡ የሚቀመጡበት አይነት መቀመጫ ነው እና በጣም ደስ አለኝ። ወይ የእኛ ቦታ እንደዚህ ነው ብዬ በጣም ደስ ብሎኝ እና ብዙም አላቆዩኝም፣ ወረፋም የለም። ግን ልዩነቱን ቲክቶክ ላይ ምንድን ነው ልዩነት የሰማሹ ካላችሁኝ በየቦታ ወይንም ደብርዬ ብቻ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሲታደስ እንትን አለ ሀምሳ ዲናር ነው የምከፍሉት ወይንም ደግሞ እስከ ሰባ ዲናርም ያስጨርሳችኋል እና በጣም ውድ ነው እንግዲህ ሰባና ሀምሳ ዲናር ማለት እናንተ አባዙት አሁን ባለው ዝርዝር በጣም ውድ ነው እና ግን ፈንቶስ 18 ብር ነው። 18 ዲናር ማለት ነው። 18 ዲናር ማለት እና 50 እና 70 ዲናር ማለት እስኪ አገናኙት። በምንም ተአምር ሊገናኝ አይችልም። ምናልባት እናንተ በሌላ ቦታ አሳድሳችሁ ከዚህ የተሻለ ካለ comment ላይ ንገሩኝና ከቲክቶክ ላይ በቃ እውነተኛ መረጃ ነበር ሲያስተላልፍ የነበረው። በየቦታው ብራችሁን አትበሉ። በቃ ትክክለኛ እዛ ሄዳችሁ አሳድሱ። ብሩ 18 ብር ነው ሲል ሰምቼ ነበር እኔ ጉዞዬን ወደዛ ያቀናሁት ማለት ነው። ሰውየው ልክ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው። አመስግኑልን። በ social media ላይ እንደዚህ ጠቃሚ ጠቃሚ ነገሮች ማለት share ብንደራረግ ብንጠቃቀም በጣም አሪፍ ነው። ምናልባት የዚህን የልጅ የሰራውን ቪዲዮ ባላይ ያው እዛው ጀብርዬ ፈለግለግ አርጌ በደንብ ማለት ነው በደንብ ያው ፈለግ ፈለግ አርጌ ቢሮዎችን ገብቼ እዛው አሳድስ ነበረ። ሀምሳ ዲናር ወይንም ሰባ ዲናር አይታወቅም እበላ ነበር ማለት ነው። እና ግን ያው እዛ ሄጄ አስራ ስምንት ብር ብቻ ነው የፓስፖርት አስራ ስምንት ብር ብቻ ነው የማሳደሻው ማለት ነው ያስከፈልኝ። ከዛ ወደ ልታሳድሱ ስትሄዱ ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያው ከቤታችሁ እዛችሁ እንድትሄዱ ልንገራችሁ። ሶስት ጉርድ ፎቶዎች እና ግን color ኡ በነጭ ይሁን ማለት ነው። ከጀርባላ በሰማያዊ በነጭ በምናምን በ black ያደርጉታል አይደል? ግን በነጭ ይሁን እሱ በነጭ ይዛችሁ ሂዱ። ከዛ ደግሞ የመታወቂያችሁን ሁለት ኮፒ፣ የፓስፖርት ሁለት ኮፒ ይዛችሁ ሂዱ። ምክንያቱም እኔ ፎቶ ይዤ ሄጃለሁ። የመታወቂያና የፓስፖርት ኮፒ ይዤ አልሄድሁኝም ነበረ። እዛ ውስጥ ላይ ኮፒ የምታረግ ልጅ አለች። እዛ ኮፒ ያረኩ፣ ግን አንድ ብር ነው የሚያስከፍሏችሁ ለኮፒ ማለት ነው። ውጭ ላይ ከሆነ ግን ميت فلس የሚሉት አለ። መቼም ኩይዳላችሁ ስለምታውቁት ውጭ ላይ ميت فلس ወይንም ደግሞ ቤት ውስጥ ራሱ ኮፒ የሚደረግበት ካለ ተማሪዎች ምናምን ካሉ ቤታችሁ እናንተ ራሳችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ሄዳችሁ አንድ ብር ከምትበሉ እንዴ። <laughs> እና ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ቲክቶክ ላይ ያስተላልፈው መልእክት ልጁ በጣም ጠቅሞኛል ማለት ና ሰባት ዲናር ከማውጣት አትርፎኛል። እናንተም ማሳደስ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ቀጥታ ፍንቱስ ሄዳችሁ በጣም ሰላማዊ አለው። ታክሲ ራሱ ብትፈልጉ በእኛው ሀገር ሰዎች ሶበር ላይ ታክሲ ታገኛላችሁ እና በዛ መሄድ ትችላላችሁ። ወይንም ሰዎቻችሁ የሚያደርሷችሁም ከሆነ ምንም ችግር የለውም ማለት ኮርታችሁበት ነው እንጂ አፍራችሁበት አትመጡም። በቃ በጣም ነው የሚያምሩ። በስማም ውስጡ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። አስተናጋጆቹ ማለት እዛ ላይ ሆነው ምናምን የሚያስተናግዷችሁ ራሱ በጣም አሪፍ አሪፍ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ናቸው እና ትንሽ ኮፒ የምታደርገዋለች ትንሽ እሷ ብዙም አልተመቸችኝም። ማለት ካለው የክብር አንጻር ማለት ነው። ትንሽ ኮራ ምናምን ያለች ናት፣ ግን ምንም ችግር የለም። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች ሁላችንም እስኪ እንጠቃቀም። እንደዚህ ጠቃሚ መረጃዎች ካላችሁ share share እየተደራረግን ማለት ነው እና አላችኋለሁኝ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። ብቻ ውስጤን ደስ ብሎት ነው የተመለስኩትኝ። አንደኛ ያላቸው ግብር፣ ሁለተኛ ቦታው ምናምን ሳየው ከህንዶቹ አንጻር በስማም ደስ አለኝ። የጀብርያውን እኔ እስካሁን የጀበ ስለማላውቅ የምታውቁ ካላችሁ ደግሞ ታች ላይ አስቀምጡልኝ። ከተመቻችሁ like share አድርጉልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። እዚጋ ይበቃኛል። ቻው ቻው።